रोजाना देखने के लिए do it yourself latest news updates tech video subscribe करें टेक्निकल ई गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube channel technical E Guruji में आइए देखते हैं आज का अपडेट दोस्तों आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनके पास व्हाट्सएप ज़रूर होता है और तो और वो उसमें कई ग्रुप के एडमिन भी होते हैं लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो एडमिन के पास अभी उतनी पावर नहीं होती है जैसे कि कोई भी उसके ग्रुप का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता है कोई भी फोटो चेंज कर सकता है कोई भी एडमिन को ही अगर वो खुद एडमिन है तो बाहर कर सकता है ऐसे तमाम सारे फीचर्स होते हैं जो एडमिन के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं दोस्तों ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों को अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप ने कुछ अपडेट किए हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आइए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों व्हाट्सएप ने ग्रुप एडमिन को दी है और भी बहुत ज़्यादा ताकत लॉन्च हुए हैं बहुत सारे नए फीचर यदि आप व्हाट्सएप का जमकर इस्तेमाल करते हैं और किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ दोस्तों दोस्तों फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं इस फीचर की वजह से व्हाट्सएप ग्रुप चैट अब और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने बताया कि कंपनी ने ग्रुप चैट में कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं जो इसके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने का काम करेंगे ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप ने पांच नए फीचर दिए हैं जिनमें group description admin control group catch up participant search और एडमिन परमिशन भी शामिल हैं जी हाँ दोस्तों इस नए फीचर्स के लॉन्च होने के बाद अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए हमेशा के लिए ग्रुप छोड़ने का विकल्प भी मौजूद रहेगा यानी कि अगर आपने हमेशा ग्रुप एडमिन चाहे तो किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए ग्रुप से बाहर कर सकता है बाद में इसको कभी कोई ऐड नहीं कर सकता यानी कि आपके एक बार इस ऑप्शन के चुने चुन लिया तो ग्रुप छोड़ने के बाद आपको कोई भी वापस ग्रुप में शामिल नहीं कर पाएगा सिर्फ यही नहीं जिस यूज़र ने ग्रुप बनाया है उसे कोई भी ग्रुप से बाहर नहीं कर पाएगा एडमिन को यह पावर भी दी गई है कि वह दूसरों द्वारा दी गई एडमिन परमिशंस को भी हटा सकता है साथ ही यह तय कर सकता है कि ग्रुप का आइकन कौन बदलेगा और कौन नहीं बदल सकता इसके अलावा वह ग्रुप के सदस्यों को डिस्क्रिप्शन देने से भी रोक सकता है इस नए अपडेट के बाद यूजर्स आसानी से उस मैसेज को भी खोज सकेगा जिस ग्रुप कन्वर्सेशन में उसे मेंशन किया गया था उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे फीचर्स काफ़ी उपयोगी रहेंगे अगर हम लोग एडमिन की बात करते हैं तो आपको पसंद आया होगा वीडियो ऐसी उम्मीद के साथ प्लीज़ हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर क्योंकि उससे ही आपको इस तरीके के और भी सारे अपडेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे वीडियो डेली अपडेट करते हैं थैंक यू सो मच रोजाना देखने के लिए do it your latest news updates tech video subscribe करें टेक्निकल ई गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में